Par chi? Hayachu si chiama Hayachu. Quattro ipotesi sono state date. La prima è che il nome di Hayachu vinaria di Ajax, l'eroe greco di la guerra di Troia, personaggio di Liliadi di ma non pare mica essa possibile. Se la si pigliaia un nome di l'eroe Odinchi, mm, Jon Snow, Nivadia. a seconda ipotesi e che saria in lei acuo toscano Agacio, che è untioso pa i pecori. E i pecori ci sono sempre a buzze fuori, eh? L'Adia è di no un luogo in cui si pasci, o allora in cui si a tribiera in cui si batti il grano. Terza ipotesi, Aiaccio che si può dire chiamare Adiaccio, viene dall'arbore udine paru, che si può anche dire l'Adiaccio, Adiaccio, Adiaccio, Aiaccio. Era un luogo dove c'era st'arbore, a di la Vranca, si due possibilità uccioso e l'arbre, poi l'une insieme. L'una rinforza l'altra. Quarta ipotesi qui romani e bizantini, con il termine d'agiazione, con un'origine greca agate peut può significare buona fortuna o la buono. Logo in due si può stare l'ancora in fondo. In l'Atlanti digitale dell'impero romano si può vedere sul terme A carta ci dice che questo nome esiste tra meno 30 fino a 640 d.C., ma in greco buon porto si dice agaton limen, e qui non so mica di più. Eh eh. E con l'origine di nomi avrà quattro informazioni di prima trinca. Una interessante per quelli che dicono in secolo. Si ritrova a forma Ayachu, sempre oggi, in un circondo vicino a Ayachu, e anche certi a dice così. Cunelu porta un altro nome per i suoi abitanti da Iacinni si passa ad Iacinchi, un Iacino, un Adiacinco. Si trova a Vorm Adiacium e na cosmografia di Ravenna, a usetesimo, che un libro è stato trovato in Ravenna. Pasquale Paoli scrive per parlare degli abitanti la Iacciotti. Avrebbero potuto entrare nel borgo, ma la Iacciotti non si meritano da noi violenze. Eh, semi bravi, eh? comunque. Pasquale Paoli al conte Rivarola, corti, 12 décembre 1763. Pa compia pas quel dit dicono Ajaccio Gaulois. qui i francesi dit dicono. C'est un moment, où dove i francesi chiamano Ajaccio que vous avez dit layas Gaulois.